છું વાર તો જવાય તરવા તો પછી એની મમ્મી એકવાર ત્યાં તરવા ગઈ એક દિવસમાં બીજા દિવસ ત્યાં તરવા ગઈ અને એમનું નાનું નાનું બચ્ચું ત્યાં બહાર ઉભું રહ્યું એની મમ્મીએ તો બોલ્યું મસ્ત પાણી છે ગરમ ગરમ મસ્ત ઠંડુ ઠંડુ પાણી છે બોલ્યું તો બતકનું બચ્ચુએ બોલ્યું પણ મને આવા ઠંડા પાણીમાં નાવું નહીં ગમતું એવી રીતે બોલ્યું તો એની મમ્મી બીજા દિવસે ગઈ ત્યાં તરવા માટે તો પણ બચ્ચું બોલ્યું ના મને નહીં જો બહુ જ બધા દિવસે જવા ગઈ તો પછી એક દિવસ એના મમ્મીએ એને આગળ રાખ્યું અને ત્યાંથી એને ધક્કો મારીને પાણી ને તરતું હતું તો પછી એને તો મજા આવી ગઈ એમાં નાના નાના દેડકા હતા એમાં નાના નાના માછલીઓ હતી મોટી મોટી માછલીઓ હતી પછી નાની નાની ફિશ હતી બહુ નાના નાના ફ્રોગ હતા નાના નાના છોકરાઓ હતા ત્યાં નાના નાના બતક હતા મોટા મોટા બતક હતા પછી એને તો મજા પડી ગઈ ત્યાં તરવાની તો પછી એની મમ્મીએ બોલ્યું કે શીને હવે ચલો આપણે ઘરે જવું છે તો પણ બચ્ચું ના આવ્યું ત્યાં એવી રીતે થયું તો પછી એના મમ્મીએ એને લઈ લીધું અને ત્યાં જતા રહ્યા દરરોજ એ બધા એક એક દિવસે ત્યાં તરવા જતા અને બચ્ચું એકલું એકલું ત્યાં જતું એના મમ્મી વગર વાર્તા પૂરી બહુ સરસ